Тоқаев мырза, жалғандық пен сайқалдық жасау ел басқарудағы тәсіліңіз бе? Қасым Жомарт Тоқаев президент лауазымына келген соң халыққа айтқан саяси реформа жасаймын деген сөзінде берген уәдесінде тұрмайтын адамгершілік құндылықтан жұрдай президент екендігін көрсетті талап тілекті еститін үкімет халық үніне құлақ асатын мемлекет деген жалған ұрандары халықты мазақ ету қорлау болып табылып отыр тоқаев мырза сіз айтқан еститін үкіметіңіз керісінше керең билік болып кетті ғой 2020 жылы 10 қаңтардағы мәжіліске сайлаудың алдында қоғам белсенділері қазақстан республикасындағы сайлау туралы саяси партиялар туралы қазақстан республикасының жаңағы заңдарындағы адам құқығын шектейтін баптарға келесідей өзгерістер мен толықтырулар енгізуді талап етіп жоғарыдағы жоғарғы билікке мәлімдеме үндеу жолдаған болатын міне осы талаптар нағыз саяси реформа еді алайда билік 12 миллионнан астам сайлаушылардың заңды талаптарына құлақ аспады ол талаптар мынадай бірінші әлемдік тәжірибеде сыналған мемлекеттік билік органдарының сайлауы кезінде қолданылатын екі негізгі сайлау жүйесін тең және мажоритарлы сайлау тәртібін қатар қолдану мажоритарлы жүйені ішіне елу пайыздық мөлшерде қайтаруды екінші саяси партияларға дауыс беруге арналған сайлау бюллетеніне тізімдегі барлық партия қарсымын деген норма енгізілуі қажеттігі бұл шаршыға белгілі белгі салғандар бюллетендерді жарамсыз деп саналмауы тиіс өйткені республика халқына партиялар құруға билік тарапынан шектеу қойылған ал тізімдегі партиялар көпшіліктің мақсатына сай келмейді яғни таңдау жоқ халық билігінің мәніне қайшы талап тілектерін қанағаттандырмайды мұндай тек алты партияға дауыс беруге мәжбүрлеу аталған заңның төмендегі баптарына қайшы болып оны легитимсіз етіп бұзып тұруына байланысты өзгертілуге жатады осы мәтін адамның таңдау құқығын шектеуін болдырмау үшін барлық партиялар қарсымын деген жеті графа жетінші графа енгізілуі керек үшінші ассамблея аты бар заты жоқ мекеме қазақстан халқы ассамблеясы мемлекеттік мекемесі құқықтық тұрғыда өмірде жоқ деп саналады және оның қызметі заңсыз осы өмірде болуға тиіс емес заңды тұлға болып саналмайтын виртуалды заң талаптарына сай емес қазақстан халқы ассамблеясы мәжілістің тоғыз депутатының заңсыз сайлануын тоқтату керек төртінші сайлаушы электораттың өз округі бойынша сайлау учаскесіне келіп дауыс бергендер саны жалпы тізімдегі сайлаушылардың санының 30 пайызынан төмен болған жағдайда төменгі шекті еңсермеді деп санап сол округ бойынша сайлау нәтижесі есептелмеуі тиіс өйткені сайлауға дауыс беруші электораттың 15 тире 20 пайызы ғана келуі сайлаудың нәтижесінің легитимділігін жояды бесінші елдегі қазіргі сайлауда халықтың таңдау еркі жоқ билік партиясы немесе биліктің сөзін сөйлейтін қуыршақ партиялардың арасындағы спектакль қойылымға айналған қазақстандағы сайлау бүгінгі биліктің құзыретін одан әрі ұзартуға ғана арналған 12 миллион Қазақстан азаматтарының сайлану құқығын қалпына келтіру үшін мажоритарлы сайлаумен бірге шынайы партиялық жүйеге жол ашып әртүрлі көзқарастағы адамдардан жасақталған партияларды тіркеуді талап етеміз алтыншы парламентке депутат болу үшін белгіленген жеті пайыздық табалдырық жақшаның ішінде үш пайыздық өлшеммен ауыстырылсын тоқсан жетінші тире бірінші баптағы жеті проценттік сөздері үш пайыздық деп түзетілсін жетінші сайлау туралы заңда сайлау үдерісіне тікелей қатысушы тарап ретінде тәуелсіз бақылаушылардың құқықтарын шектемей олар өз функцияларын атқару барысында әкімшілік күш қолдану әрекеттерін болдырмайтын норма енгізу сегізінші он бес тере бірінші бап саяси партия парламент мәжілісі мәслихат депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімдерін бекіткен кезде оларға кандидаттардың жалпы санының кемінде 30 пайызы көлемінде әйелдер мен 29 жасқа толмаған адамдар енгізеді деген жаңа 2020 жылғы мамырдағы қосымша әлеуметтік араздық құзатын алалаушылық бап жойылсын қазақстан республика конституциясының он екінші он баптарындағы нормаларға қайшы бұл талап қазақстан конституциясының он екінші бабында қазақстан республикасында конституцияға сәйкес адам құқықтары мен бостандықтары танылады және оларға кепілдік беріледі деп заңдастырылған екінші тармағында адам құқықтары мен бостандықтары әркімге тумасынан жазылған жаратылысынан яғни олар абсолютті деп танылады ешкім шектей алмайды оларды ешкім айыра алмайды заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілердің мазмұны мен қолданылуы осыған қарай анықталады 14 бабында заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең екінші тармақ тегіне әлеуметтік лауазымдық және мүліктік жағдайына жынысына нәсіліне ұлтына тіліне дінге көзқарасына танымына тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген өзге де жағдаяттар бойынша ешкімде ешқандай кемсітуге болмайды делінген 12 миллион қазақстан азаматтарының сайлану құқығы және таңдауы мүлдем жоқ билік саналы түрде олардың саяси және конституциямен бекітілген құқықтарын шектеп жақшаның ішінде мал ретінде санап отыр өйткені олар ешбір партияға мүше еместер сонда қазақстан республика конституциясының он екінші бабында президент тоқаевтың парламентке сайлануға артықшылық құқық беретін әйелдерге отыз пайыздық квота арнайы орын беру жомарттығы қолданыстағы конституцияның жоғарыда көрсетілген 14 төртінші бабында көзделген заңдастырылып бекітілген нормаға мүлдем қайшы осы әділетсіз құжат мемлекет ішінде әлеуметтік лауазымдық және мүліктік жағдайына жынысына нәсіліне ұлтына тіліне жақшан ішінде ассамблея арқылы тоғыз депутат сайлануы бөлініп араздық туғызуға жол ашып отыр ассамблея депутаттары ассамблеялар өкілдерінен құралған тізіммен партиялар тәрізді жалпы халықтық сайлауға түсу тәртібі қолдан жасалған адамдар ұлттар арасында теңсіздік туғызатын қоғамға пайдасыз таңдау және титулды ұлттың мәртебесін кемсіту болып табылады ал әлеуметтік араздық ол мемлекетті құрайтын әлеуметтік топтарға жататын зейнеткерлер жастар әскерилер мұғалімдер әйелдер еркектер тағы басқалар арасында теңсіздік туғызады қазақстан э, президенті тоқаев неге халықтар арасында әлеуметтік алауыздық туғызатын заңға осындай заңға қол қойған сондықтан осы заңсыз азаматтардың теңдік құқығын шектеп әлеуметтік алауыздық туғызатын қолдан саяси мақсатқа яғни дара биліктің өмірін ұзарту үшін жасалған интернационализм идеясы негізінде жасақталған қазақстан халық ассамблеясы дереу таратылуға жатады міне жоғарыда көрсетілген саяси реформалардың негізгі негіз болып табылатын талаптар президент тоқаев тарапынан тек бос сөз жүзінде қалды 2021 жылы 26 мамырдағы тоқаев қол қойған қазақстан республикасындағы сайлау туралы конституциялық заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға жоғарыдағы демократиялық талаптар енгізілмеді керісінше биліктің мүддесіне сай демократияны шідерлейтін көзбояушылықтар ғана жасалды ал ауыл аудан әкімдерін сайлау деген кезекті алдау ауыл әкімі болу үшін мемлекеттік қызметкер болып істеген жұмыс өтілі болуын міндеттеу барып тұрған демократиялық қастандық жоғарғы билік демократиялық талаптарға сай сайланбағандықтан сайланбағандықтан соң төменгі жергілікті биліктер қауқарсыз күйінде қала береді оны неге ойламаған өткен сайлауда электорат талап еткен бюллетенде бәріне қарсымын деген графаны сайлаудың қаралық пен әділетсіз өткізілетініне кедергі болатынын біле тұрып ондай түзеулерді қасақана қасақана енгізбеуі тоқаевтың арам басшы екендігін ұлтына жасаған опасығын көрсетеді сайлауды қаралықпен өт, әділетсіз өткізіп алған соң парламенттің төменгі палатасы мәжіліске партиялық тізіммен өтудің жеті пайыздық межені бес пайызға дейін төмендеттік яғни саяси реформа жасадық деп биліктің көзі халықты мазақ етіп отыр бұл өзгеріс емес қорлау міне жұртты жұрт интеллектуал мәдениетті білімді деп жүрген президенттің опасыздығы осындай реформа француз сөзі қайта құру яғни өткен жарамсыз ескіні жаңамен ауыстыру деген мағынадағы түсінік ол жаңа заң актілері арқылы сол қоғамның шеңберінде жасалатын өзгерістер болып табылады реформа тек жоғарыдан жасалады реформалар олар адамдардың белгілі бір топтарының немесе жеке адамдардың ықпалымен жоғарыдан жасалынатын саналы және арнаулы мақсаттағы саяси іс әрекет реформалар қоғамның негізгі әлеуметтік экономикалық құрылымдарын сақтай отырып жасалады мысалы 5 жастағы баланың киген киімі 15 жасқа келгенде сыймайтыны заман талабына уақыт сұранысына келмейтіні аксиома олай болса 30 жыл бойы мемлекеттік биліктің үш буынын жаулап алған өзара сыбайласқан бір рудың өкілдері демократиялық құндылықтардан аттап өтіп азаматтардың құқықтарын шектеп халықты мал санатында ұстауы ұстауы жалғасуда олар күні жарамсыз болып қалған биліктерін демократияға қарсы басқару тәсілдерін өзара сыбайласқан құқық қорғау органдарының өз мүдделеріне сай ыңғайлап алған заң актілеріне сүйеніп зорлық мәжбүрлеу мен азаматтарды қорқыту арқылы өмірін ұзартуда отыз жылда әлемдік өркениет көшіндегі қазақ қоғамы өзгерді халықтың саяси білімі санасы мәдениет өзгеріске түсті осыған байланысты халықтың сұранысы талабы да билік тарапынан болатын ұсыныстың арасында қайшылықтың туындап дер кезінде шешілмегендіктен асқыну процесі жүруде ол мемлекет басшыларының жүргізіп отырған саясатының дұрыс еместігін айғағы болып саналады бізде әділ сайлауды қамтамасыз ететін заңдылықтар мен механизмдер жүйесі билік тарапынан халық мүддесіне қайшы тек биліктегілердің мүддесіне сай құйтырқы тәсілмен жасалған саяси технологиялар мен әкімшілік ресурстарын пайдаланған билік 30 жыл бойы мемлекет басқару ісіне назарбаевтың жеке бас мүддесіне қызмет ететін өз адамдарын ғана әкеліп отырғызатын сүлгі жасап қойды фильтр бұл жағдайда ауыл аудан әкімдерін сайлау тек ұран ғана болып қалады сайлауды классикалық демократия тұрғысынан алатын болсақ бұл ел азаматтарының белгілі бір таңдауын білдіретін саяси науқан болуы тиіс бір немесе бірнеше саясаткердің бірнеше саяси партия бағдарламалары арасынан біреуін таңдаған кезде нағыз сайлау өтеді біздегі сайлауда халықтың таңдау еркі жоқ билік партиясы немесе биліктің сөзін сөйлейтін қуыршақ партиялардың арасындағы спектакль қойылымға айналды қазақстан сайлау қазақстандағы сайлау бүгінгі биліктің құзыретін одан әрі ұзартуға ғана арналған ал енді осы жұмадағы президент деп сенім жүрген тоқаев мемлекеттің ақшасын арам ойменен жымқырса жымқырмаса болды шенеуніктердің бәрін жауапқа тарта берсек аппараттың жұмысын тұралатамыз деп айды бірақ шығаратын ғасыр сыйтатын жариялады судьялардың шешімді ішкі наным сенімі бойынша шығарады жақшаның ішінде деген сандырақ секілді қаржы жымқырғандардың арам ойымен арам ойымен тырнақшаның ішінде ұрламағаны қалай дәлелденбек ұрлықтың аты ұрлық емес пе ұрлық адал болады деген адам мемлекеттің жауы опасыз сатқан адам қуандық есенғазы тарих ғылымдарының докторы профессор